بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم الله مسعود بخاريني مختصر masud buxoriyning آيت درس درمزنا دوام اترامز وكان درس درمزنا تهارتين فرز farzlari sunnatlari va mustahablari xususida suhbatlashgan edik inshaalloh bugungi suhbatimizda tahoratni sindiruvchi narsalar xususida suhbatlashamiz ushbu kitobning mazkur faslini birgalikda o'tamiz bismillahi rohmanir rohim وناقضه ما خرج من السبيلين أو غيره إن كان نجسا سال إلى ما يطهر خب tahoratni sindiruvchi narsalar tahoratni birinchi bo'lib ma sabilayn ya'ni ikki yo'ldan chiqqan narsa sindiradi sindiruvchidir ya'ni odamning ikki e, najosat yo'li bor ana shu ikki yo'ldan nimaiki chiqadigan bo'lsa u narsalar tahoratni sindiradi bu yerda har qanday ikkala yo'ldan chiqqan narsa deb aytilyapti unga odatiy chiqadigan narsalar ham noodatiy chiqadigan narsalar ham tahoratni sindirishligiga dalolat qiladi ushbu iboralar deb aytadi ulamolarimiz ushbu kitobni sharh qilgan muhtaram shorihlarimiz yana bir narsa bor illo bir narsa borki erkak kishini oldidan chiqqan yel tahoratni sindirmaydi deydilar chunki kitoblarimizda aytiladiki erkak kishini oldidan yel chiqishini imkoni yo'q u yelga o'xshagani bilan o'sha joyda bo'lgan qanaqadir e, jarayon bo'ladi qimirlash bo'ladi lekin aslida e, erkak kishini oldi tarafidan yel chiqmaydi deb aytadilar albatta ikki yo'ldan tahorat sinishiga ikki yo'ldan chiqqan narsalardan tahorat sinishiga ko'plab dalillar bor qur'oni karim oyatlarida ahadum minkum minal g'oid deyiladi ya'ni birortangiz g'oiddan kelsa deyiladi e, mufassirin rahimahumulloh mufassirlar ushbu oyatdan murod hojat chiqarishlik deb aytadilar chunki g'oid degani asli bir pastlik yerni aytadi inson borib u yerda hojatini chiqaradigan yashirinib borib hojatini chiqarib keladigan joyni g'oid deb ataladi ana shu joyga borganlikni ana shu joyga borishni alloh taborak va taolo e, hojat chiqarishdan kinoya tarzida aytyapti shuning uchun ulamolar demak ikki yo'ldan chiqqan narsa tahoratni sindiradi degan xulosaga kelganlar ho'p yana ibn abbos roziyallohu anhudan bir asar keladiki al mimma xaraja ya'ni tahorat chiqqan narsadan bo'ladi deganlar ya'ni chiqqan narsa insonni vujudidan chiqqan narsa tahoratni sindiradi valaysa mimma dahal kirgan narsa emas ya'ni kirgan narsadan tahorat sinmaydi deb aytganlar mana shu kabi e, dalillarni o'rgangan ulamolarimiz ikki yo'ldan chiqqan narsa albatta tahoratni sindiradi deb xulosaga kelganlar va endi yana bir masala bor av g'oyrihi inkana najasan sala ila va yana tahoratni sindiruvchi narsalardandir ikki yo'ldan boshqa joydan chiqqan narsa tasavvur qiling ikki yo'ldan boshqa joydan bir narsa chiqyapti u ham tahoratni sindiradi faqat hamma narsa ham emas balki inkana najasan agar u najosat bo'ladigan bo'lsa sala ilama yutahhar poklanadigan joyga oqadigan bo'lsa ya'ni tahorat yoinki g'usulda g'usul vojib bo'lganda tahorat qilish lozim bo'lganda qayerni poklash kerak qayerni poklash buyurilgan o'sha joyga oqadigan bo'lsa demak ikki yo'ldan boshqa badanni boshqa joyidan chiqqan narsalar ham tahoratni sindirar ekan inkana najasan deyildi najosat bo'lsa sindiradi najosat bo'lmasa sindirmaydi masalan ko'zdan yosh oqadi u tahoratni sindirmaydi insonni e, badanidan ter chiqadi u ham najosat emas unda ham tahorat sinmaydi e, yana yana mana ayollar bolasini bolasini emizadi insonni o'sha holatda ayolni vujudidan sut chiqadi u ham tahoratni sindirmaydi chunki bular najosat emas endi qon najosat mana bil ittifoq qon najosat hisoblanadi ulamolar ittifoqiga ko'ra agar qon chiqadigan bo'lsa tahorat sinadi ulamolarimiz bu xususda bir necha dalillarni keltirib o'tganlar ba'zi odamlar bu borada bir sahih hadis yo'q bir sahih dalil yo'q deyishadi lekin ulamo ikromlarimiz aytadilarki imom buxoriy rivoyat qilgan hadisda keladi fotima binti abi hubaysh kelib yo rasululloh men mustahozaman ya'ni doim qon kelib turibdi mendan namozni tark qilamanmi namozni o'qimaymanmi deganlarida yo'q o'qiysan deganlar hayz kunlari kelganda namozni tark qilasanda ana hayz kunlaring o'tgandan keyin odatiy kunlaring o'tgandan keyin ana har namozga tahorat qilib namozni o'qiyverasan chunki u irqun deganlar chunki u tomir deganlar ya'ni tomirdan chiqayotgan qondir deganlar demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qonni chiqishligini tomirga bog'layaptilar qaysi bir demak qaysi bir tomirdan qon chiqadigan bo'lsa tahorat sinadi albatta insonni har yeridan qon chiqadigan bo'lsa u tomirdan chiqayotgan qon hisoblanadi shu e'tibordan mana shu hadis bizning ulamolarimizga dalil bo'ladiki bizning dalilimiz bo'ladiki tahoratni qon chiqishligi qon chiqishligi tahoratni sindiradi boshqa bir hadislarda ham ho'p abdurazzoq rivoyat qilgan hadisda ham sahih yo'l bilan keladi kim burni qonaydigan bo'lsa yoyinki qayt qiladigan bo'lsa namozda falyan sarif qaytib borib tahorat qilsin va qaytib kelib o'sha joyiga namozini davom ettirsin deganlar demak burun qonashi bilan ham tahorat sinishligi ushbu hadisdan ma'lum bo'lmoqda imom dorqutniy doraqutniy rivoyat qilgan hadisda ham e, mazkur ma'nodagi rivoyatlar bor u ham hasan darajasidagi hadis hisoblanadi shu bois qon chiqishligi insonni badanidan qon chiqishligi tahoratni sindiradi deb aytamiz va bu yerda yana bir shart borki poklanadigan joyga oqsa deb masalan buni qanday tushunamiz ko'zni ichini aytdik o'tgan darsimizda ko'zni ichini yuvishni iloji yo'q qaysi bir odamni ko'zini ichida masalan igna kirib ketib ko'zini ichidan qon oqib ko'zdan tashqariga chiqmasa ha u o'rinda tahorat sinmaydi chunki poklanadigan joyga oqmadi u va yana bir masala borki bir insonda yara paydo bo'lib qoldi o'sha yarani qon yarani ichidan qon chiqdida tashqariga tarqamasdan yarani o'zida turibdi ushbu holatda ham tahorat sinmaydi shuningdek masalan bir insonni badaniga igna kirib ketdida e, qon o'sha igna tufayli qon ko'rinib qoldi badanda lekin u badan o'sha igna suqilgan joyini o'zida turibdi boshqa joyga tarqamadi bu holatda qon ko'ringan bo'ladi tashqariga oqqan bo'lmaydi shuning uchun ushbu holatda ham tahorat sinmaydi demak ushbu iborani sharhi shundan iborat ya'ni ikki yo'ldan ikki najosat yo'lidan boshqa joydan chiqqan narsalar ham tahoratni sindiradi agar u najosat bo'lsa va u nima bo'ladigan bo'lsa oqadigan bo'lsa poklanadigan yerga badanni poklash kerak bo'lgan yeriga oqadigan bo'lsa ana sinadi deganlar shuni singari boshqa yering qondan tashqari masalan yaralardan chiqadigan yeringlar boshqa suvlar ham tahoratni sindiradi quloqdan suv kelishi mumkin og'riq tufayli keladigan bo'lsa u ham tahoratni sindiradi chunki u ham najosat hisoblanadi va ubaydulloh ibn masud e, kitobni davom ettirib aytadilarki ho'p suyuq qon qayt qilishlik qusishlik ham tahoratni sindiradi agar u bilan u bilan tupuk nima qiladigan bo'lsa tupurgi qizaradigan bo'lsa inson qon qusyaptida qon u shunchalik darajadaki tupurgini qaraladi tupukni qizartiradigan bo'lsa tahorat sinadi lekin ichkaridan qon qayt qilyaptida tupuk qizarmayapti balki sariq holatda turibdi ushbu holatda tahorat sinmaydi ho'p bu qon qayt qilish haqida gap ketyapti endi va g'oyrohu deb aytiladi davomidagi gapni va g'oyrohu ya'ni qondan boshqa narsani qayd qilishlik odamni ichidan e, masalan e, qusuq keladi achchiq suv keladi shunga o'xshagan narsalarni qayd qilish ham tahoratni sindiradi faqat bitta sharti borki in mala al fama agar u og'izni to'ldiradigan bo'lsa yuqorida qon qayd qilishlikda u shart yo'q ya'ni ozgina qon qaytsa ham tupurgi qizarsa tupuk qizarsa demak tahorat sinadi lekin e, qondan boshqa narsalarni qayt qilinganda qayt qilganda tahoratni sindiradi qachonki og'iz to'la bo'lib qayt qiladigan bo'lsa og'iz to'la bo'lishi qanaqa bo'ladi desa e, shunchalik darajada qayt keladiki ichkaridan uni og'iz to'la bo'lib mahkam qattiq ushlab turishdi qattiq ushlab tursangiz keyin ushlab tura olasiz bo'lmasam u tashqariga chiqib ketib qoladi ushlab turishni iloji yo'q mana shu holatda mana shu holatda tahorat sinadi bu borada ham e, yuqorida aytdik yuqoridagi o'sha hadislar bunga dalolat qiladiki kim qayd qilsa namozni nima qilsin namozni to'xtatsinda tahorat qilib kelib davom ettirsin degan ma'nodagi hadislarni ham aytib o'tdik abu dardo roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda ham ushbu ma'nolar mavjud roviylardan biri aytadi nabiy sollallohu alayhi vasallamning qayd qildi va tahorat qildi degan hadisni abu dardodan eshitgan edim kunlardan bir kuni damashq masjidida men savbonni uchratib qoldim deydi u kishi shunda men e, savbonga buni aytdim rasuli akram alayhissalotu vassalom qayd qilib tahorat qilganmilar desam u kishi aytdilarki sadaqo abu dardo to'g'ri aytibdi o'sha tahoratda suvni o'zim quyib berganman deb aytgan ekanlar imom termiziy rivoyat qilgan hadis ushbu hadis ham qayd qilganda tahorat sinishligiga dalolat qiladi ana yana muxtasarul viqoyani iboralari davom etadiki la balg'aman aslan balg'am aslo tahoratni sindirmaydi ozgina chiqsa ham ko'pgina chiqsa ham og'izni to'ldiradigan darajada chiqsa ham balg'am tahoratni sindirmaydi chunki balg'am o'ta yopishqoq bo'lganligi uchun oshqozondagi Э, hazm bo'lib e, nopokka aylangan najosatga aylangan bu narsalarni o'ziga nima yuqtirmaydi shuning uchun balg'am pok bo'ladida u bilan tahorat sinmaydi deydi ulamo ikromlarimiz yana bir qoidani bayon qilinadi bu yerda umumiy bir qoidani bayon qiladilarki ubaydulloh masud ya'ni hadas bo'lmagan narsa najas ham emas qaysi narsaiki tahoratni sindirmasa demak u najosat hisoblanmaydi masalan yuqorida aytdik e, yarani ichida turibdi yarani ichida qon turibdi u qon oqmagan boshqa tarafga e, demak u tahoratni sindirmaydi va tahoratni sindirmagandan keyin u najosat ham hisoblanmaydi e, yoki bo'lmasam mana qayd qilsa og'iz to'la qayd qilinganda tahorat sinadi dedik og'iz to'la qayd qilinmasa demak tahorat sinmaydi og'iz to'la bo'lmagan qayt qayt ham demak najosat emas mana shu umumiy qoida misollarni shunga tushirib olsak bo'laveradi ho'p yana keyingi ibora ila ma ya'ni uxlash ham tahoratni sindiradi masalan yotib uxlasangiz yonboshlab uxlasangiz umuman tahoratni sindiradi bu yerda o'sha umumiy qoidani bayon qilyaptilarki bir narsaga suyanib uxlayotgan odamni uyqusi ham tahoratni sindiradi u shunchalik darajada suyangan bo'lsaki o'sha suyangan narsasini olib tashlansa yiqilib tushadigan darajada suyanib uxlayotgan odamni tahorati sinadi masalan mana kursiga suyanib uxlab qoldi bir kishi kursini olib tashlasa nima qiladi yiqilib pastga yiqilib ketadi demak uni tahorati singan bo'ladi lekin bir odam shunchalik uxlayaptiki o'tirib olib e, ko'zini yumib uxlayapti suyangan suyan suyanmasdan uxlayapti yoki suyanishligi ham shu darajadaki yengil suyangan o'sha suyangan narsasini olib tashlagansangiz u yiqilmaydi o'zini ushlab turadi demak uni tahorati sinmaydi chunki u o'zini o'zi ushlab turganligi butun bo'g'inlari o'zini o'zini ushlab turganligiga dalolat qiladi shunday bo'lgandan keyin undan bir narsa chiqishligi mumkin emas lekin suyanib bemalol yotib olib yonboshlab olib yoyinki qattiq suyanib uxlayotgan odamlar demak ular e, o'zini o'zi ushlab turmayapti balki uni o'sha suyangan narsasi ushlab turgan hisoblanadida uni bo'g'inlari bo'shashib ketgan hisoblanadi o'sha hadis sharhda ham aytadiki orqa bu ko'zni ipidir deganlar qachonki u bo'shab ketadigan bo'lsa misol ko'z ya'ni uyquga ketadigan bo'lsa ip bo'shab ketadi deganlar shu bois mana shu hadislarni e'tiborini ulamo kiromlar uxlaganda tahoratlanadi deganlar faqat e, yuqoridagi shartlar bilan masalan suyanmasdan o'zini ushlab turgan odamni tahorati e, uxlasa tahorati sinmaydi val va keyingi tahoratni sindiradigan narsalardan biri bu behushlik inson behush bo'lganda ham o'zini holatini bilmaydi e, butun mafsallari э, bo'shab ketadi shuning uchun bo'g'inlar bo'shaydi tahorat sinadi deb hukm qilinadi va junun va majnunlik ham bir odamga jinnilik yetadigan bo'lsa e, u odamni ham ya'ni o'zini esini yo'qotadigan bo'lsa aqli ketib qoladigan bo'lsa uni ham tahorat sinadi yana davom etadilarki va qahqahatu va qahqahatu balig'in fi solatin mutlaqatin deb keladi ya'ni bolig' insonni mutlaq namozda qahqaha qilishligi tahoratni sindiradi asli kulish darajalari uch, darajaga bo'linadi birinchisi tabassum tabassum masalan tahoratni ham sindirmaydi namoz o'qiyotganda tabassum qilsa inson e, tahorati ham namozi ham buzilmaydi ikkinchisi dohik ya'ni kulish deyiladi odam o'zi eshitadigan darajada kulishi ovoz chiqarib qo'yasizu ozgina bir narsadan taajjublanganingizda kulganingizda bu holatda agar siz namozda bo'lsangiz namozingiz buziladi lekin tahoratingiz sinmaydi ana undan keyin qahqahatu balig'in deyilyapti bu yerda kelgan ibora qahqaha demak odamni yonidagi odam eshitadigan darajada kulishligi qahqaha bo'ladi bu namozni sindiradi faqat bu yerda bir necha Э, qaydlar qo'yilganki bir necha shartlar qo'yilganki shu shartlarga tushsa qahqahatu balig'in deyiladi balog'atga yetgan odamning tahorati sinadi namozda э, kuladigan bo'lsa ya'ni yonidagi odam eshitadigan darajada kuladigan bo'lsa balog'atga yetgan insonni tahorati sinadi э, balog'atga yetmagan inson namozda kulishi bilan ya'ni kichkina bolalarni kulishlik bilan ularning tahorati sinmaydi yana bu yerda fi solati mutlaqatin deyapti namoz deb ishlatiladigan namoz deganda birinchi o'rinda odamni fikriga keladigan namozlar ya'ni ruku va sajdasi bor namozlarda bo'lsa bu ish nima bo'ladi tahoratni sindiradi masalan sajda tilovatni o'zi bor yoki janoza namozi bor biz bularni ham namoz deymiz lekin bular namozlikdan ko'ra duo yoki boshqa bir ma'nolari g'olibroq shuning uchun bu yerda ruku va sajdasi bor ruku va sajdalik namozlar o'zimizni kunlik namozlarimiz bor shu namozlarda balog'at yetgan insonni kulishligi sindiradi deymiz e, bir odam janozada kulib yuborsa tahorati sinmaydi yo sajda tilovat qilayotgan vaqtda kulib yuborsa uni tahorati sinmaydi albatta bu vaqtlarda e, bu holatlarda kulish nojoiz mumkin emas chunki janoza o'qilayotganda kulishlik u insonni e, qalbida bir ollohdan qo'rqinch o'limdan qo'rqinch yo'qligiga dalolat qiladi bu yaxshi ish emas lekin kulib yuborsa nima bo'ladi degan savolga u javob beriladiki janozada yoki sajda tilovat qilayotganda inson qahqaha qilib ya'ni yonidagi odam eshitadigan darajada kulsa tahorat sinmaydi lekin ruku sajdali namozlarda yonidagi odam eshitar darajada kulsa bu jinoyat hisoblanadi ham namozi ham tahorati ham buziladi chunki e, biz buni jinoyat deb atayapmiz asli unda tahoratga zid narsa topilmaydi o'zi aslida bir badanidan bir najosat chiqmagan boshqa narsa bo'lmagan lekin u namozda kulgani uchun jinoyat qildi jinoyatni jazosi sifatida tahorati sindi deymiz chunki bu hadis sharifda garchi ba'zi bir mazhabimizga ulamolarimizga xilof insonlar ular hadisga amal qilmaydi o'zini fikriga amal qiladi e, o'zini rayini hadisdan ustun qo'yadi degan bir iddao davolarni qiladilar ulamo ikromlarimiz javob qiladilarki bizchalik hadislarga amal qiladigan insonlar yo'q chunki boshqa mazhablar kulganda tahorat sinishiga oid hadisni zaif deb uni olishmagan boshqa mazhablarda namozda kulsa tahorat sinadi degan narsa yo'q illo bizning ulamolarimiz garchi zaif bo'lsada o'zlarini fikrlarini qo'yib boshqalar kabi munosabat qilmadilar bu hadisga ushbu hadis zaif ekan aslini olganda tahoratga zid narsa bo'lmaydi kulganda deb demadilar balki hadisda kelyaptimi sinadi deyildimi sinadi deb qabul qildilar bu mana shunday javoblar bilan ularga aytadilarki bizning ulamolarimiz bizning imomlarimizchalik hadisni mahkam ushlab unga amal qiladigan boshqa odamni topolmaysiz dedilar valmubasharatul fahishatu fohisha deb ataladi bu yerda fohisha so'zi ochiq degan ma'noda yomon ma'noda kelmayapti ya muboshara odam ikki ayol va erkak o'zini badanini ya'ni avrat a'zolarini yalang'och ochiq holatda bir biriga tekkizishligi ham tahoratni sindiradi ya'ni bir ayol bilan bir erkak ana shunday holatda yalang'och bo'lib avratlarini bir biriga tekkizishdi undan bir narsa chiqqanini bilmadi lekin baribir shu holatning o'zi kifoya qiladiki tahoratni sinishligiga mana shuni o'zi tahoratni sinishga sabab bo'ladi deb turib bu yerda mana shu masala ham alohida bayon qilib ketildi la massul marati va zakari ho'p ayol kishini ushlashlik tahoratni sindirmaydi odam o'zining jinsiy a'zosini avrat a'zosini ushlashligi ham tahoratni sindirmaydi bu iboralarni keltirilayotganiga sabab ba'zilar tarafidan boshqa mazhablarda boshqa ulamolarni boshqa mushtahidlarni nazdida ushbu holatlarda ba'zilarida tahorat sindiradi ba'zilarini nazdida tahorat sinadi bizning dalillarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir rivoyat keladi oysha onamiz aytadilarki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom tungi namozlarni o'qir edilar u vaqtlarda o'sha hujra kichkina bo'lgan namoz o'qiyotganlarida sajda Sajda qiladigan joyda oyog'im cho'zilib turardi. Sajdaga kelayotganlarida oyog'imni ushlab chimchilardilar, men oyog'imni tortib turardim, sajda qilardilar. Yana ikkinchi rakatda ham shunaqa qilardilar deyaptilar. Demak, ayol kishini ushlashlik tahoratni sindirmas ekan. Odam o'zining a'zosini ushlashligi ham tahoratni sindirmaydi. Sahoba ikromlar ham bu to'g'risida bir necha so'zlarni aytganlar. Masalan, ba'zilar aytganlarki, odam o'zini a'zosini, o'zini bir qismini ushlashligi tahoratni sindirmaydi masalan qulog'ini burnini ushlasa tahorat sinmagandek boshqa a'zolarni ushlasa ham tahorat sinmaydi degan e, narsani aytganlar shuning uchun e, ayol kishini ushlasa e, yoki bo'lmasa ushlashni o'zi bilan yoki o'zini avrat a'zosini ushlasa tahorat sinmaydi bu narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ham rivoyat qilinganini ko'rishimiz mumkin imom termiziy va abu dovud rivoyatida o'sha haqida mana shu narsani so'ralganda o'zingni bitta a'zoying deganlar o'zingni bir parcha qisming ya'ni u bilan tahorat sinmaydi o'zingni bir a'zoyingni ushlasang tahorat sinmaydi degan ma'noda so'z aytganlar muhtaram azizlar muxtasarul viqoya kitobida kelgan tahoratni sindiruvchi amallar bobini ham faslini ham tugatdik alloh taborak va taolo yaxshi bir barchalarimizga manfaatli ilmlar ato qilsin ilmlarimizga amal qilishlikka o'zi tavfiq bersin وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين